el cambio climático. Se trata de la peor amenaza de la época contemporánea y constituye la mayor preocupación de la humanidad. Estamos a las puertas de la sexta extinción masiva de especies y la temperatura del planeta experimenta un vertiginoso ascenso, que muy pronto podría ser irreversible. Aunque existen soluciones para frenarlo y algunas las trataremos en este vídeo. Todos sabemos que los árboles son esenciales para la vida de nuestro planeta y por eso Gracias a la tecnología de los drones, se pueden construir grandes masas forestales para recuperar el ecosistema de nuestro planeta. La empresa Biocarbon Engineering ha sido capaz de plantar 100.000 árboles cada hora con el uso de drones. Pueden cultivar varias semillas diferentes al mismo tiempo y también permiten acceder a zonas poco viables por otros métodos. Iniciativas como estas son fundamentales ya que los árboles pueden almacenar las emisiones de gases de efecto invernadero. El Big Data también puede ayudarnos en la lucha contra el cambio climático que podría mejorar drásticamente. Por ejemplo, el cálculo de la cantidad de emisiones de carbono generadas será más exacta y precisa al contar con bases de datos más potentes y funcionales. También ayudaría en la fabricación de redes eléctricas inteligentes o smart grids que gestionan de forma eficaz el consumo eléctrico, la seguridad y la producción, con un equilibrio entre oferta y demanda. Los glaciares son otro tema importante, se derriten más rápido que nunca, afectando así el nivel del mar, lo que preocupa a las áreas costeras. Estos datos podrán permitir que la reubicación de viviendas se hagan a su debido tiempo. Como veis, la tecnología puede ayudarnos a mejorar el planeta y seguir disfrutando de él. ¿Y tú? ¿Tienes alguna idea?